Что за звук был? Все, идем. Ты тут? Давай я тебя бы... Давай вылечу. Куда лучше. Дай-ка я возьму для тебя аптечку. что делаешь? Зомби. Стреляй в зомби! Что тебя полечить? Не надо, не надо. Да не надо, блин. Я тебя хочу полечить! Да не надо. Надо было приберечь. Ну, зачем? Если честно, СГ было лучше. Слышишь? СГ было лучше, чем это. Молотов. Осторожно! Бензопила! Бензопила. Я ну, сам. У меня и так пулемет. А у меня ножик. Ножик Здесь самый лучший. боеприпасы. Ладно, ща я. Все, это просто я же гернаут. Я вертолет вызываю. оружие. А где зомби? Да иди нахуй. Смотри, смотри, смотри. А, бензопила еще одна. Здесь дефибриллятор. Я готов к бою. Давай. Толстяк! О, господи! Прекращай уже это дело. А где толстяк? А, вы где? О, да. Не полечи меня! Нету чем. Да, я куплю, ты полечь. Граната пошла! И снова! Это слизь! А! Ты где? По-моему, сзади, сзади, сзади, сзади, сзади, сзади. Надо перезарядиться! Давайте я защищать путь. Фу! Блин, сейчас все хилы заберу. Ты сейчас все хилы заберешь, а? АВП, а АВП. Да, мне лучше. Лечим. Давай лечи. Лечусь. Давай, нет, а, а, друг, друг друга уберись, хватит, уберись. Чем убил, давай лечи меня быстрее. Блин. Да лечи давай. Я выгружал, все, лечи давай. Прекрати стрелять здесь будет нужнее, чем мне. Ну вот. Единственная игра, где бесконечные патроны. Оу, oh, yes. О, как же я люблю. Здесь есть боеприпасы. О, я люблю. Я люблю так. О, бурда! Чё? Пошли. И все киллы сейчас заберут. Ну а ты чё, приди... Все, уходи. Да я в тебя стреляю. О. Оружие. СГ, СГ. Ой, э, с... да, СГ. Я дверь выломал. О, бля. Осторожно! О, представляешь, сколько килов! Кто-нибудь поможет мне! ранить! На помощь! Блин. О, а, черт, у нас нет на это времени. Вставай! Давай, все, отстреливаю, помогай тренеру. Я отстреливаю, помогайте ему. Да ты учешься, продолжаешь валить по мне. Помоги, помоги быстрее. Да я не могу, я бегу как черепаха. Сейчас отрублюсь. Уберите его. Дурак! Ну, меня нет! Давай, Эй, нет, нет, нет, нет. Я убью. А! Мясо! А прикинь, это на выживание реализм. Прикройте меня, да? Я лечу. бежим! Должны быть все! Все один удар, и я труп. вертолет. Вон танк, вон танк. Где я его убил? Где он? Воу! У него пять пометаний в школе было. охотник Солника. Я а, рад. А, Пожалуйста, прошу. Прошу. Прощай, кто-то должен умереть. А! А! Нет! Давай прикрываю! Только не я! Я выжил, пожалуйста, я выжил. Сказал, что выживает только один. Блин. А да да. Ну, ну, блин. Чувствую. <laughs> Я думал, ты сдохнешь, блин. Блин. Всем спасибо за просмотр. С вами был Максут и Николас. Ой, Макс не выжил, я выжил, все хорошо, все идеально. Все очень хорошо, ребят. Мне очень сильно понравилась эта игра, особенно когда Макс упал. Мне очень сильно понравилась эта ржачная игра. А помнишь, когда ты... Спасибо за просмотр. Когда я тебя. Николас и Макс. Все, всем пока. Пока-пока. <laughs> да-да. <laughs> Москве. У меня больше зараженных убито. Ну все, пробил уже меньше, меньше. за Получил меньше урона я. А, не, Рошель.